Bueno, lo que pasó, digamos, los hechos escuetos fueron que el día 5 de marzo un grupo de Taro Menani, les llamamos así, hasta ahora falta otro nombre mejor, eh, mataron a lanzazos a un matrimonio, a una pareja, a un Puri Buganay. Eh, fue, y lo mataron dentro de un, de un, pobladito de esa vía, de lo que ahora se llama, bueno, de lo que se llama Vía Maxus, de un pobladito que se llama Yarentaro. Como estaban muy cerquita del poblado, la gente, que era toda su familia, todo su clan, acudió. Ompure murió inmediatamente y, y pues atravesada con lanzas en la trocha, eh, pues tardó casi una hora en morir. Bueno, a partir de ahí hay dos cosas, digamos. Eh, eh, lo que se desarrolla en el interior del grupo guarani y lo que sucede en el Estado ecuatoriano en el gobierno y en la fiscalía. Son los dos mundos que deberían, como en cualquier otra parte de la sociedad, ¿no? pero hay de una forma muy específica. El Estado no reaccionó, o reaccionó de una forma simplemente dejándolos votados. ¿Cómo debió haber reaccionado? Bueno, pues el Estado tiene que hacerse cargo de sus responsabilidades. Por ejemplo, eh, según la Constitución ecuatoriana, los taromenani son gente protegida por el Estado. Son gente protegida directamente por el gobierno, que es el representante del Estado. Ahora bien, ¿qué ocurre cuando el representante del Estado mata a un ciudadano? Los protegidos del Estado matan a un ciudadano. Evidentemente, el responsable es el Estado, porque ellos no tienen ningún tipo de responsabilidad. Primero, no tienen responsabilidad personal, no son ciudadanos, eh, no conocen al Estado ecuatoriano. Entonces, a mi parecer, era una situación clarísima donde el, gobierno, concretamente, los encargados del Ministerio de Justicia que tiene el plan de medidas cautelares, tienen que ir a la, comunidad, yo al menos así les dije a algunos de ellos, que, con los que pude comunicarme, y tienen que decirles, verán, el plan de medidas cautelares ha fallado, les hemos fallado, lo sentimos muchísimo, ¿no? Nosotros teníamos que haberles protegido y no les hemos protegido. Entonces no podemos devolverles la vida, pero lo que sí podemos es compensarles. Primero por justicia, es decir... Eh, claro, no, no, llevar a los a un tribunal. Claro, es decir, es una cuestión de, justicia, no es una cuestión de que ellos pidan una ayuda, de que ellos necesiten una ayuda, no. Es el Estado el que ha fallado. Yo he chocado contra usted, usted iba bien y yo le he chocado a su carro, ¿no? Yo tengo la culpa. Eh, bueno, ellos dicen que la ley no les permitía indemnizar. El caso es que no lo hicieron. La otra razón por la que hay que hacer eso es porque para cualquiera que les conociera, desde luego para los que estaban ahí, para los relacionadores comunitarios de Repsol, para los que han tratado con ellos, todos inmediatamente le dijeron al Estado, les van a matar. Es más, eh, la muerte de Ibogani fue filmada, los guaraní de esa zona de Yarentaro tienen teléfonos de última generación o casi última, cámaras, y filmaron la muerte de esta mujer. A mí me llegó esta filmación hasta España. Pedí que me la tradujeran y en una de las filmaciones se oye clarísimamente la voz de un hijo de un puro Boganay que dice «los voy a matar a todos». Es decir, hasta lo dijeron, hasta lo dijeron, ¿no? Era evidente que los iban a matar. Una forma de evitar la muerte ¿eh? era, ofrecer a ese clan eh, una ayuda. Yo les dije, bueno, son una gente especialmente sensible al dinero, porque no en vano llevan muchos años metidos en un mundo de dinero como es este. Si ustedes les ofrecen, si van a pedir cosas que les pueden parecer absurdas, no importa. Cualquiera de esas cosas absurdas, una camioneta, motores, cualquier cosa, es mucho menos absurdo que la muerte. Entre ellos va a haber discusiones, van a pelear, porque unos querrán cumplir con el rito de la venganza, los otros van a decir, no, nos quedamos sin todas esas cosas, van a transcurrir unos días, se va a calmar un poco todo aquello, va a ser posible cada vez más hacer un diálogo con ellos y muy probablemente se va a evitar la matanza. Eso era lo que yo pensaba. No hicieron nada. Las muertes de estos ancianos de Ompuri y Boganey ocurrieron el día 5 de marzo. La matanza final que ellos hicieron, que ellos cumplieron, ocurrió el día 30 de marzo. Hubo 25 días. Y en 25 días el Estado no organizó absolutamente nada ¿eh? capaz de parar esa matanza. Naturalmente no podían hacer la matanza si se hubieran requisado las armas, si se hubiera controlado la compra de balas, no hubieran, eh, hubieran tenido mucha dificultad si hubiera habido cualquier tipo de, control. Claro que la situación allí dentro era muy tensa, era difícil, pero no se intentó nada, es decir, ni siquiera se intentó. ¿no? Entonces ellos hicieron varias expediciones, son cuatro días de camino ¿eh? hasta, hasta donde ellos están, y además hay que ir rastreando en la selva. ¿no? Ellos hicieron varias tentativas sin éxito, hasta que tuvieron ya, ya se hicieron eh, eh, eh, más o menos una idea de cuál era la, dirección. Y, bueno, ocurrió que, como digo, em, por fin el día 30 de marzo llegaron hasta esa casa, poco después de mediodía, hacia las 3 de la tarde, y mataron a todos los que pudieron. Es decir, algunos escapó, pero una gran mayoría de la, de la gente que estaba allí resultó muerta. Yo he dicho más de una vez que que, me parece que la, operación que se ha hecho durante todo este tiempo es una ocultación, ¿no? Eh, es un ocultamiento, ¿no? Eh, con distintos grados y de distintas maneras, y yo sinceramente sigo creyendo que es así. ¿no? ¿Por qué? Porque desde el comienzo las autoridades, tanto de la Fiscalía como del Ministerio de Justicia, eh, tuvieron motivos y razones más que suficientes para saber que era cierto. Los, los guaraní que, fueron allá se tomaron fotos, como si fueran en una excursión. Fotografiaron incluso a los muertos, o parte de los muertos. Filmaron a parte de los muertos. Y se trajeron ese material a la salida. No solamente se trajeron ese material, sino que se trajeron sus relatos y, y lo contaron a mucha gente que pudo yo tengo grabaciones, tenemos grabaciones de esos primeros momentos donde ellos cuentan sencillamente lo que han hecho. ¿no? Pero además se trajeron dos niñas, raptaron dos niñas, y una de las niñas tenía siete años y tiene su mismo idioma y lo pueden entender perfectamente. Y claro, esto es lo que yo le dije al señor fiscal, ¿cómo puede decir usted que es una matanza presunta si tiene un testigo presencial de siete años, una niña de siete años eh, es como una niña blanca de 12 o de 14, conoce absolutamente todos los detalles. De hecho, tenemos manifestaciones de la niña donde acusa a, la familia que le tiene eh, y le dice, tú, eres, tú has matado a mi mamá, tú has matado a mi papá, mis parientes te van a matar. He visto y tengo las fotos de la expedición, sí. Y, como yo, muchísima gente. ¿eh? Por ejemplo, el Ministerio de Justicia las tuvo antes que yo, ¿eh? Entonces, eh, eh, quiero decir, ¿cómo se puede llamar esto? <laughs> ¿Cómo se puede llamar esto? ¿no? A mí me gustaría que si los términos que yo no empleo no son exactos, me dijeran los términos exactos, ¿no? Pero cuando se tiene todos los datos para saber que algo ha existido y se sigue diciendo que, mm, que, no, que es presunta, que tal vez, que no se sabe cuántos, que, que tal y que cual, pues a mí me parece que, si naturalmente el gobierno pensaba declarar explotable al Yasuní, a lo que queda del Yasuní, al ITT, ya lo, ya lo sabían para esa fecha, sin duda, ¿verdad? Estaban preparando, sin duda, cómo decirlo. Este episodio de una matanza, pues no les venía nada bien, no les venía nada bien. Y, y yo puedo entender perfectamente la conveniencia política de, de, decirlo, no decirlo, de que eso suponga un revés más en sus planes, todo esto. Pero yo en ese terreno nunca entro. Yo no entro en el terreno de la política, lo que es más conveniente o no más conveniente, ¿no? Procuro mantenerme en el terreno de la ética y el terreno de la, de la humanidad, ¿no? Y en este, en este terreno, que es el terreno común de todos, donde creo yo que podríamos coincidir mucho más, pues no se podía hablar de una matanza presunta, ¿no? Estamos ante un suceso similar al del 2003? Bueno, hay más muertos. En esta ocasión hay más muertos que entonces, yo creo. Hay solamente dos fotografías donde se ven muertos. En una se ve una mujer eh, que ha sido disparada en la espalda, está de bruces en el suelo y está clavada por una lanza taromenani contra el suelo. Y al lado de ella se ve un niño de dos años, de unos dos años, que está clavado con una lanza waorani contra el suelo. ¿no? Eh, en otra fotografía se ve a un hombre joven, Taromenani, de, bruces también muerto y, tiene cuatro lanzas y disparos. Así que las fotografías no expresan, no expresan lo que es eh, el, no sé, el tamaño, la, magnitud de la matanza. Eso está expresado en sus, sus, en sus narraciones, ¿no? que tenemos varias de varios de ellos, con muchas variantes, y de la que nosotros hemos tratado de hacer, o yo he tratado de hacer, un resumen de lo que me parece a mí más obvio. Murieron más mujeres que hombres y probablemente murieron más niños que mujeres y hombres. Desde luego murieron muchos niños. ¿Qué piensas mirando hacia atrás todo esto que ha ocurrido en marzo? Ah, del hecho de que en el nuevo mapa del Ministerio de Justicia que se presenta a la Asamblea, no se incluye el bloque 16 en el territorio de influencia taromenani de un llamado grupo Maxus. ¿Cuál es tu criterio respecto a eso? Bueno, digamos que a mí me parece que hay cosas opinables y hay otras cosas obvias, ¿no? Hay una cosa obvia. Ellos no, no, no pueden, no, no deben decir que se va a parar una, operación petrolera si aparecen grupos sin contacto, porque aquí tenemos el hecho de que han aparecido grupos sin contacto y no se para la operación petrolera. Es decir, a mí esto es una de las cosas que más me sorprenden en las discusiones que hay en estos días, porque que, que se discuta lo probable entra dentro de la lógica. Que se niegue la evidencia es lo que a mí me despista, ¿no? Es decir, cuando alguien niega lo evidente, actúa en contra de la evidencia, yo ya no sé qué decir. Entonces, tenemos una evidencia, una exploración petrolera, más de una, porque recordemos que la casa donde, fue, donde fueron muertos no está dentro del bloque 16, está en otro bloque. Entonces tenemos al menos dos o tres bloques eh, afectados por este, y ya están ahí, ya están afectados. Entonces, según la Constitución, habría que parar la exploración petrolera en esos tres bloques. Es evidente que no se ha parado. ¿Cómo se puede decir que cuando, cuando haya pueblos en contacto en uno de los bloques nuevos, en el ITT o en el, o en el 31, se va a parar la, la exploración petrolera? O sea, por eso yo digo que a mí me parece que es todo una representación. A mí, por ejemplo, el primer mapa que había me parecía discutible. Me parecía un mapa eh, con muy poca densidad de formación, ¿no? Este, este no tiene ninguna. Si Ecuador dice en serio lo que dice en la Constitución y el gobierno dice en serio lo que dice, el principal, la primera inversión que habría que hacer es en conocimiento. Es decir, ¿para qué sirven todas las leyes, todas las promesas, toda la palabrería, si no sabemos qué, gente hay y qué gente no hay? ¿Cuánta hay? ¿Dónde está? ¿Y cuáles son? Si no hemos hecho nunca un intento serio de conocimiento sobre todo eso, ¿no? Es hablar por hablar. Igual da decir una cosa que otra, decir que están aquí, esa bombita la puedo subir, eh, no sé, dos grados, bajarla, correrla a un lado, moverla para el otro lado, es igual, es igual. Depende simplemente del que lo pueda hacer, del que lo quiera hacer, ¿no? No hay ninguna razón, ninguna razón que yo conozca que permita poner esa bombita a un grado o medio grado o no sé qué a un lado o a otro. No hay nada en lo que eso se sostenga. Se sostiene, se puede afirmar entonces también categóricamente que, estos pueblos no están en el ITT, porque han habido evidencias en otras partes y no han habido evidencias en el ITT. No, no, hay, hay también, bueno, Últimamente hubo un conocido petrolero ecuatoriano que, al, que, le contesté en un artículo, ¿no? que me parece que expresa muy bien el cinismo de cierta gente. ¿no? Entonces dicen ellos, dicen los altos jefes petroleros, nos pueden demostrar que hay pueblos no contactados en el 31. Le digo, señor, usted no ha leído la Constitución. Usted no ha leído la Constitución de su país. En la Constitución de su país hay una cosa que se llama presunción. Si se presume, no si se demuestra, si se presume que están ahí, no se puede ingresar. Eso dice su Constitución. Así que el argumento es exactamente el contrario. Usted puede demostrar que hay evidencias de que no están, se puede evidenciar de que no están, ese es el argumento. Ellos lo vuelven al revés, con un cinismo atroz, saltándose la Constitución. Pero además lo hacen supuestamente desde un punto de vista científico, porque es gente que públicamente dice, eh, bueno, yo hablo con datos, yo, datos, esa gente ha perdido todas las veces que ha hablado de una cosa, se ha equivocado sobre este tema. Pero supuestamente son como Dios, saben sobre todo, y también saben sobre esto. Pero no conocen ni siquiera su constitución. Si, nosotros nos hubiéramos eh, eh, esforzado durante años, lo mismo que nos hemos esforzado por conocer cuántos pozos petroleros hay, eh, cuánto produce cada uno, porque esto es, los Andrés, tomemos el caso del, del bloque 31. En el bloque 31, hace muchos años que hay operación petrolera de exploración, ¿cierto? Hace muchos años, se exploró hace muchos años. Pero en los últimos años, mientras en Europa se decía que vamos a conservar el Yasuni, se ha hecho una carretera en el bloque 31. Porque ahora en Quito parecen caerse de un árbol y decir, eh, nos están afectando el parque. Caramba, hay una carretera en el bloque 31, una carretera no corta. Es decir, como es natural, y yo lo entiendo perfectamente y creo que muchos lo podemos entender, se está preparando una explotación de, en los últimos años. Yo pregunto, ¿se estaba preparando un conocimiento sobre si había o no pueblos ocultos? En estos últimos años ha invertido algo el Estado para saber si efectivamente íbamos a hacer daño o no, si efectivamente alguien podía morir ahí o no, si efectivamente estamos cumpliendo la Constitución o no. No, no se ha hecho. Que ahora la Asamblea Nacional en cuatro días, en cinco días, gente que no tiene absolutamente ninguna idea sobre el tema, decida si se puede o no se puede, cuando durante los últimos seis años no se ha hecho ningún trabajo de investigación sobre la zona, de verdad, a mí me parece de un cinismo atroz. Te van a decir que el plan de medidas cautelares ha hecho una investigación. ¿Qué es lo que tú has podido conocer de la información que maneja ese plan? Que la presente. Antes de decidir el, presidente esto, tenían que haber presentado, ¿no? Este es nuestro estudio, nos basamos exactamente en esto, nos hemos esforzado durante todos los años en esto, hemos hecho tales comprobaciones, ha trabajado tantas personas, tenemos todos estos datos. Señores ciudadanos, mire, no hay no hay. O tenemos un altísimo grado ¿eh? para saber que no hay. No se ha hecho esto. Que lo presenten. No acudió allí un, funcionario que acaba de ser nombrado ministro de esa cosa y que naturalmente no tiene ninguna idea de los antecedentes de este asunto, y cambió las bombitas en el mapa, ¿no es cierto? Pero bueno, yo no creo que nadie le pueda, le pueda dar alguna seriedad a eso, ¿no? Eh, ¿Usted se imagina, a eh, Carlos Andrés, que hiciera yo eso como un técnico petrolero? ¿Usted se imagina que yo me presentara en la televisión pública y dijera no, no, por favor, que los pozos no están acá? Mira, los pozos están aquí y aquí y aquí y aquí y aquí. Es mejor que el helicóptero vaya acá y la carretera la mandemos por allá. ¿Por qué? Porque a mí me parece que esto es así, ¿no? Esto es lo que están haciendo con los pueblos sin contacto. Esto es lo que están haciendo todos los días. A mí, si, no estuvieran vidas en peligro, si no hubieran vidas en peligro, de verdad me daría risa las discusiones. O sea, no me parece serio lo que están haciendo. A mí me llamó mucho la atención una entrevista que Ompure contaba de, de un encuentro suyo con los Taromenani poco antes de ser muerto me llamó mucho la atención, porque claro, conocemos muy poco de esta gente. Él decía que los taromenani le habían dicho, no podemos cruzar hacia nuestros territorios del sur, porque ahí está, ellos le llamaban así, a la carretera Maxus. Según ese relato, a los taromenani les daba tal miedo eso que, no podían cruzar. Entonces, eso me, llamó la atención ¿no? y, y me puso a pensar que una cosa que a mí me parecía que no era imagínese para una persona de selva que, que salva un río, que salva una quebrada, que salva no sé qué, salvar seis metros de un camino, ¿no? no me... Sin embargo, el desconocimiento, el miedo que eso les da, me recordaba algunos relatos de la guerra del caucho, de la pelea del caucho, cuando ellos narraban que veían una barca cauchera y, prácticamente se paralizaban y se aterrorizaban. Y uno podía pensar, bueno, pero la, lancha cauchera pasa y pasa una cada un mes o cada dos o cada tres. Sin embargo, la afectación de, en ellos es, muy fuerte. El, gobierno dice, no vamos a hacer carreteras en el bloque 31, aparte de la que hay, ¿no? No vamos a hacer carreteras. Va a ser todo por operación ah, aerotransportada, ¿no? Por helicópteros. Bueno, mucho peor. Si hay algo que les aterroriza a los, a es el ruido de los helicópteros. Si hay algo que es peligroso para ellos, es que los descubran desde el aire. Una zona, una, situación en la que no se pueden defender. Su última defensa es su casa. Si uno descubre su, defensa, están perdidos. Eh, no sé, yo el otro día proponía, eh, el, lunes, en una entrevista, que al menos ¿no? tengan una cierta consideración y, esperen seis meses o un año y durante seis meses o un año hagamos un esfuerzo serio de conocimiento sobre esa zona y despejemos todas las dudas que podamos sobre están o no están, cuántos son, tienen algún, eh, tienen algún área de movimientos, eh, tienen algunas rutas, eh, tienen algunas fórmulas de relación, el que sea con ese paisaje, con esa naturaleza. Yo creo que esto es lo mínimo que se debería hacer para, con ellos, ¿no? Pero ¿en base a qué hablas de un año? Porque he escuchado algunas personas que dicen que estudios así tomarían muchos años o incluso décadas. Bueno, por supuesto. Yo siempre digo, Carlos Andrés, yo me muevo en el terreno de los posibles. Yo me acuerdo que en otra situación que no tenía nada que ver con esto, yo les decía a los, eh, a los petroleros en Ecuador, verá, tratemos de salvar el patrimonio arqueológico, ¿no? Entonces, cuando uno trata de, hacer, de salvar un patrimonio, en este caso es un patrimonio mucho más valioso, el de personas, ¿no? Ah, se pueden hacer máximos y mínimos. En este país casi siempre vamos a los máximos. Entonces, hacemos una constitución de máximos, ¿eh? los derechos de la naturaleza. Y en la aplicación tenemos menos que el mínimo, pero la constitución es de máximos. Ahora lo mismo, ya, algunos dirán, necesitaremos 25 años para conocer qué pasa con un termenani. Tal vez los, los exquisitos, los extraordinarios, necesiten 25 años. Yo sigo creyendo que es mejor seis meses que nada. Yo no creo que vayan a dar 25 años. Probablemente tampoco van a dar seis meses, ¿no? Pero yo me daría con un canto en los dientes si se pudiera hacer un trabajo serio si se pudiera hacer un trabajo no solamente de conocimiento, sino con las, con las comunidades eh, de alrededor, etcétera, durante seis meses o un año. ¿no? Pero naturalmente, claro que sería mejor, y probablemente sería mejor un siglo, ¿no? ¿Por qué es importante que los taromenani tengan un territorio tan amplio? Hay mucha gente que no entiende. Dice, oye, nosotros vivimos en, una casa, <laughs> en una hectárea por, por persona y aquí hay 100 personas que necesitan un millón de hectáreas, eso no tiene ningún sentido. Bueno, digamos que es suyo. Primero, ¿no? Yo diría que es suyo. Los taramaní están ahí mucho antes que Ecuador. Mucho antes. Muchos siglos antes de que existiera Ecuador, ¿no? Ellos estaban ahí y, y esa era su tierra, ¿no? Segundo, yo estoy absolutamente convencido, como ha pasado con los guaraní, que cuando ellos aprenderían, aprenderían a vivir de otra manera, todas las, todas las personas, todas las personas aprendemos, ¿no? Hay personas en Ecuador que han vivido en el campo y han tenido su casa y su finca y ahora viven en un pequeño piso de una ciudad y viven, ¿no? Y, y se han acomodado, etc. Los taromenani también harían eso, pero necesitan un tiempo, necesitan aprender, necesitan elegir, necesitan tener la oportunidad de, aprender y, de poder elegir otro tipo de vida. Y yo lo que insisto es en que les demos esa oportunidad. Yo pienso que el futuro de los teromenani, si logran vivir, es ser ciudadanos ecuatorianos, ¿no? Pero eso puede llevar, puede tomar 10 años o puede tomar 80 años, tal vez, no sé, ¿no? Yo no me imagino que tantos fuera a tomar, ¿no? Yo creo que el, destino de ellos es más parecido al de los guaorani, si viven, ¿no? actuales, que al de, al de grupos sin ningún contacto eternamente. ¿no? Yo no estoy muy convencido, no, no, soy de los rusonianos, de los que creen que esa es la vida ideal y maravillosa, entre otras cosas porque insisto en que miren lo que pasa con esa vida maravillosa. ¿no? Esa vida maravillosa es enormemente breve y termina de la forma más cruel. ¿no? Entonces, pienso desde mi punto de vista, que hay, hay a veces muy poca cordura en algunas, en algunas de las reflexiones. Yo he dicho siempre que a mí me asombra, no solamente, y ahora no nacionalmente, sino internacionalmente, ¿no? Yo me pregunto, ¿con qué criterio se dice que una casa en Quito es patrimonio de la humanidad o una ciudad es patrimonio de la humanidad y el grupo Taramenani no es un patrimonio de la humanidad? Y a mí ahí también me parece que hay una especie de hipocresía internacional, ¿no? Si, la sociedad internacional apoya a un castillo en España para que sea restaurado, para que se conserve, y apoya a esa nación, porque eso, eso creen que es un bien para toda la humanidad, ¿no? ¿Cómo no va a ser un bien para toda la humanidad un pueblo como este, ¿no? en, en la Amazonía ecuatoriana, por ejemplo? Bueno, yo siempre me sorprendí cuando vine a Ecuador, solamente he tenido una oportunidad de ir muy brevemente a las Galápagos, Y, siempre me parecía a mí ridículo todas aquellas narraciones de la tortura, George ha puesto un huevo, ¿no? Ha puesto dos huevos, Un huevo de la tortura, George eh, ha, nacido. Hay tres especialistas viendo a ese huevo eh, cómo sale la tortuga. George tiene descendientes. Eh, estaba el príncipe de Gales, iba a ver la tortuga George, eh, eh, el príncipe español iba a ver la tortuga George, a miles de personas y especialistas se ofrecían a cuidar a los hijos de la tortuga. Bueno, yo eh, comparaba eso con lo que veía en, mi selva, ¿no? Y, francamente no lo puedo entender, o sea, es para mí algo que se me escapa. Yo alguna vez con algún embajador español cuando España tenía alguna plata, ¿no? Le decía, ¿usted cree que hay que invertir tanto en, Galápagos? ¿Hay que ayudar tanto en Galápagos? Y no tenemos que ayudar mucho más eh, en un sitio como aquí, que, tiene incluso una, un lejano mal sabor de alguna actuación española ahí, que si podemos ayudar algo ahora, deberíamos ayudar. Para mí son cosas incomprensibles, pero nuestro mundo, como sabemos todos, funciona en, muchos momentos así, de, hipócritamente. ¿no? Yo voy a publicar un libro con el, relato de, de esta matanza. En el libro, un abogado al que he consultado me dice, no, no puedes poner el nombre de la niña, te caen encima, te friegan. Bueno, yo no puedo poner cómo se llama una niña, que qué más da cómo se llame, ¿no es cierto? ¿Cuál es el peligro? ¿Cuál es el peligro? Si se llama Conta o se llama Marisol, ¿cuál es el peligro? Pero esa niña lleva meses en manos de los que mataron a sus papás y eso no es peligroso. Esa niña está en manos de sus secuestradores y eso es perfectamente legal. Esa gente que está alrededor de esa niña ha vuelto al lugar de la matanza, ha vuelto. No sabemos si ha vuelto a matar a más gente, pero ha, regresado con lanzas, y ha regresado con cosas de aquel lugar. Y eso, eso no es peligroso. Me gustaría de verdad que nos enfrentemos a la realidad, sencillamente, sin, mucha agresividad, eh, con más conocimiento de, lo que pasa, de lo que es la verdad, ah, reconociendo un poquito todos qué es lo que sabemos y qué es lo que no sabemos, tanto que nos cuesta, tanto que nos falta por saber de ahí, y a mí me parece sobre todo que era el momento de no pelear entre ecuatorianos, de verdad, ni, siquiera con las autoridades. ¿no? A mí me parece que es un momento de salvamento. ¿no? Su vida es muy débil, ciertamente, ¿no? están en el filo de la sobrevivencia, están en el absoluto filo. O hacemos algo por salvarlo, o nos dedicamos a todas estas peleas de fuera, ¿no? que lo que van a hacer entre unos y otros es condenarlos definitivamente. ¿no? Yo al menos así lo veo. Por eso creo que yo al menos les digo a los antropólogos y a otra gente, no peleen entre ustedes. Yo no quiero pelear con Eduardo ni con nadie, porque en este momento no se trata de mostrar las diferencias que las hay, me parecen normales entre unos y otros, entre la visión de uno y otro. Tiene que haber diferencias, a uno le parece más adecuado esto, al otro otro. Pero mire, un pueblo tan increíblemente belicoso como el Guaurani, que se mataban repetidamente entre sí, se ponían de acuerdo los que se habían matado un mes antes para ir contra los y que entraban. Y a mí me parece que este es el, eh, que este es el momento precisamente para eso, es decir, para, dejar cosas que nos separan, que sí nos separan, ya habrá tiempo para, dilucidar esas cosas, ¿no? y ponernos de acuerdo en una cosa, es decir, en, poner ahí las condiciones elementales para que puedan sobrevivir. ¿no? Yo al menos lo veo así. ¿Por qué insistes en esto, Miguel Ángel, si es que vamos... Hicimos hace, creo que seis años, la primera, o seis o siete años, la primera entrevista. Y fuera de los temas de coyuntura, me parece que estamos hablando de lo mismo. Y, tú ya vas mucho más tiempo en esto, vas 20 eh, años en esto al menos. Y, vamos gradualmente viendo que la historia se repite una y otra vez. ¿Qué es lo que a ti te mueve? Esto es personal. Mm no te cansa, no se te acaba la batería en un momento. Bueno, em, yo les tengo mucha admiración a esa gente, ¿no? Eh, sin conocerlos, pero les tengo mucha admiración. Yo sigo creyendo, sigo pensando ah, que, que esa gente son un grupo fantástico, son un grupo de una supervivencia que a mí me... Es decir, yo pienso en ellos, no sé, como si encontráramos un náufrago en el mar, y el náufrago no es de una semana, no es de un mes, no es de un año, ¿no? es de 3.000 años, ¿cómo ha sobrevivido este tipo en el mar? Eh, bueno, eh, ante todo para mí es un prodigio, es un prodigio, es un prodigio humano, es un prodigio cultural esa gente. Yo creo que ellos tienen una, visión de lo que es la Amazonía y de cosas de la Amazonía que, que si, no la recibimos de ellos nunca la vamos a recibir. Pero yo pienso en Ecuador, ¿no? A mí eso me parece un gran tesoro para el país. Eh, que no lo estamos apreciando, no lo estamos apreciando hasta ahora, ¿no? Y seguimos sin apreciarlo. A mí me parece que sigue siendo un tesoro y que el país pierde. Y a mí me parecería que si se logra, si se logra captar a personas que digan, hombre, vamos a hacer la prueba de conservar, ¿no? Si, si hasta quieren conservar al mono capuchino, que debe ser un pariente mío, ¿no? Eh, ¿Cómo no vamos a conservar a los, a los taromenani, ¿no? Después yo tengo otra, otra cosa personal, ¿no? A mí me invitó a venir acá Alejandro, ¿no? Y Alejandro murió en un grupo de, de y, yo le escuché muchas veces en esos tres años que viví con él yo le escuché hablar de esta gente y, él, a su estilo, con lo que él supo en su momento, evidentemente, él, él, puso la vida en esa, en esa apuesta y por una parte la perdió, por otra la ganó, porque yo siempre recuerdo que después de la muerte de Alejandro es cuando se concedió el territorio guarani, cuando se empezaron a mejorar un poquito las condiciones, eh, y eso, <clears throat> yo al menos mientras esté en Ecuador o mientras venga a Ecuador, me siento también un poquito, eh, yo me sentiría mal si, si no hiciera... Si, no hiciera nada, ¿no? si me fuera al café y lo contara esto como una película del oeste, etcétera, eh, porque, bueno, porque es una cosa que tiene que ver un poquito también con nuestra trayectoria, con nuestro trabajo, y, yo creo que nos estamos equivocando, sencillamente también, ¿no? Que como país nos equivocamos. Me gustaría, como nos pasa a todos, eh, eh, bueno, pues que al menos lo que yo lo veo claro, me parece que es claro, tratar de convencer a otros, ¿no? Nos, nos ves a los ecuatorianos muy metidos en la política, en el torbellino político, y no en cosas más importantes como tratar de, precautelar la vida? Bueno, yo no, no sé, no, no creo, tampoco soy ningún experto en esto, pero no creo que los ecuatorianos seamos muy diferentes a cualquier otro pueblo de la Tierra en esto, ¿eh? Eh, realmente. Pero bueno, estamos en Ecuador y, yo aprecio mucho a este país y a mucha gente de este país, ¿no? Y yo sí que creo que en, los ecuatorianos hay, hay un rasgo que, que hombre, tiene que ver, eh, en mucha gente, eh, es un rasgo que tiene que ver con el racismo, ¿no? Es decir, eh, mm, hay un desprecio en la clase más dirigente y que se, que, se permea un poquito a la sociedad, ¿no? Hay un desprecio muy grande, ¿no? hacia, hacia los humildes, ¿no? Y, los, últimos de la fila son estos, ¿no? Estos son realmente los últimos de la fila. Y a mí me parece que esto se puede, se puede, se ve, ¿no? Y las sociedades siempre copian mucho de sus, de sus gentes dirigentes, ¿no? Yo cuando veo a alguno de estos personajes hablar con ese desparpajo y con ese cinismo, me parece sumamente peligroso para una sociedad, ¿no? Una, una persona con tan poca ética que sea el líder de una sociedad, a mí me da miedo, me, causa escalofríos y me parece peligroso, ¿no? porque siempre hay un contagio. Eh, eh, los dirigentes contagian en una dirección o en otra. Y, y, esta gente que habla así contagia, desde mi punto de vista, en la peor, en la peor dirección.